Cordial saludo desde Ecuador. Soy Nelio Aguilar, ecuatoriano de 61 años de edad. Lamento tener que usar este canal destinado para otros fines, pero ante la revelación de algunos emails que evidencian la metida de mano de AM en la justicia ecuatoriana y absolutamente seguro de que en mi caso lo hubo, y no solo en la justicia, sino también el YEPI, quiero hacer pública mi historia que podría ser un pequeño aporte a la lucha anticorrupción que parece haberse iniciado en nuestro país. El 18 de septiembre de 1991, firmé en la ciudad de Nueva York un contrato para exportar vía aérea desde Ecuador chame vivo hasta entonces desconocido en el Chinatown de Manhattan. El primer embarque lo realicé el 15 de noviembre de 1991, improvisando para el efecto una empacadora en mi casa ubicada en plena ciudad de Guayaquil. El empaque utilizado fue el único posible. Usé cartones y fundas con agua y oxígeno. Así se veían los peces en aquel cartón. Durante 15 años con embarques semanales, pagué una fortuna por enviar agua a Nueva York. Gran negocio para la aerolínea, mal negocio para mí. Con el paso de los años y sin correr riesgos, y sabiendo de la resistencia del chame fuera del agua, comencé a reducir niveles de agua. Mejoró en algo mi negocio, pero decayó el de la aerolínea, que solo me daba espacios que le sobraban, porque mi carga era, según ellos, más volumen que peso. Desesperado por encontrar el equilibrio que sea rentable para ambas partes y que permita despegar mi negocio, y aprovechando los embarques semanales, hice muchos y variados experimentos, hasta dar, luego de múltiples fracasos, con el cartón ideal para exportar los peces sin agua y sin oxígeno. Para aprovechar al máximo cada milímetro cúbico de un contenedor de avión, tomé sus medidas y mandé a fabricar cartones con medidas proporcionales a su ancho, largo y altura. Inserté en este cartón una doble pared móvil luego de fallar con la fija que no funcionó porque unos peces iban muy apretados y otros muy holgados. Los apretados se friccionaban entre sí y buena parte moría. La doble pared lograba que los peces se autoacomoden. Esta pared móvil me permitió resolver otro gran problema, que el cartón no se deforme por concentración del peso en el centro. Esta doble pared lograba una distribución uniforme del peso en la caja. Otro elemento clave en el nuevo cartón era una lámina plástica que debidamente colocada convertía por 20 horas un simple cartón en un recipiente plástico. Tal como poner un plástico en el balde de una volqueta y convertirlo en piscina temporal. La lámina, igual que las paredes, también me solucionaba otros problemas muy serios. El plástico impedía que el cartón le absorba la mucosidad al pez, sin la cual muere, y le permite un deslizamiento conjunto que evitaba la fricción, como si varias personas abrazadas resbalaran por un tobogán sin chocarse entre sí. Así se veían los peces en el nuevo cartón y así los cartones en el contenedor. La cantidad de agua y su color es solo para mejorar la visibilidad. La cantidad de agua es mínima, en realidad es agua pulverizada. Terminado el diseño del cartón, decidí patentarlo como modelo de utilidad. Inicié el trámite en el IEPI el 26 de abril del 2007. O para ser más preciso, empecé mi viacrucis en el YEPI. La misma bioquímica que se tomó 1700 días para otorgarme la patente, me la revocó perdón, me la revocó en cinco minutos. Aquí vienen las pruebas. Las reivindicaciones, que son la esencia del modelo de utilidad, eran la pared doble y la lámina plástica. Para proteger el modelo de utilidad, hice firmar contratos de confidencialidad a todas las personas involucradas en el proceso de exportación e informé sobre el trámite a las dos únicas aerolíneas con vuelos directos a Nueva York, Aerogal y LAN Chile. Aerogal siempre fue respetuosa de mis derechos, pero LAN Chile hizo lo contrario de lo que le solicité. Le dieron detalles con fotos incluidas de mi cartón a un competidor desleal y ocultándose ambos en la llamada zona de seguridad de LAN Chile, le permitieron hacer varias exportaciones con cartones iguales a los patentados. Cuando me, me percaté de lo que hacían, les hice llegar una comunicación que incluía una tímida advertencia de que lo que estaban haciendo era un delito penal y que podía tomar acciones legales. Ellos ni se inmutaron. No me dejaron otra opción que llegar a la zona restringida mediante un acto urgente con la presencia del fiscal del aeropuerto el 10 de noviembre del 2011, justo cuando el exportador referido intentaba un embarque a Nueva York. Comprobada la existencia del delito por el fiscal y el perito designado, y con las pruebas fotografiadas y video grabadas, se ordenó devolver el embarque. El fiscal inició la acción penal, notificó a Lanchile Chile y Erogal que no debían permitir o aceptar que se realicen exportaciones de cualquier especie utilizando una caja similar o parecida a la que se encontraba debidamente protegida. Los primeros llamados a juicio debieron ser los representantes legales de LAN Chile, porque el delito se cometió en la zona de seguridad de LAN. Y además, porque entre el 4 de julio del 2008 hasta el 10 de noviembre del 2011, hay 160 semanas, lo cual quiere decir que en ese lapso fueron coautores de 160 delitos penales. Por temor a que no me permitan exportar y sabiendo que Arogal tampoco lo haría, porque fui siempre cliente leal de LAN Chile desde el primer día que voló a Nueva York, no los llamé ni hice presión para llamarlos a juicio. Sin embargo, sabiéndose involucrados y para seguir de cerca el proceso, sin ser citados ni notificados, se autoinvitaron y señalaron casillero. Empezaba así la pelea legal más desigual de mi vida. Un Helio Aguilar desgastado física y financieramente contra una de las empresas más poderosas de América y del mundo. Y que sabiéndose protegida por un funcionario de alto rango que estaba decidido a meter las manos en la justicia, hicieron lo que les dio la gana. Juzguen ustedes mismos.